음, 음, 음, 음, 음, 음, 음, 어, 음, 어, 음, 음, 음, 음, 음, 음, 음, 음, 음, 음, Jeg skal gråte Jeg skal gjøre det om ting den som liker, nemlig sukker. Og det er nemlig maur. Nei, ikke gjør den til maur. Ah! Hello. Det var ikke bra. Jeg er veldig glad i snop. Spiser snop overalt. Spiser snop hos deg, spiser snop hos han og hun og de og kongen til og med. Og så, så er snop oppe i himmelen, og der var det snopet til gudene. Det beste snopet som finnes. Men det likte de ikke av en eller annen grunn. Så de ødela meg og gjorde meg om til masse små maur. Det er derfor maur er så glad i snop, sies legenden. Vel, det er i hvert fall historien i Sweet Ups. Det spillet er designet av Frank Lew, og Jason Lynn. Eh, spillet er vanvittig bra eh, produsert, som du ser. Det er skikkelig tykk papp, det er skikkelig flotte figurer, flotte farger, så produksjonen er top notch. Og det kommer en pose som du bruker én gang i spillet, og så legger du den vekk. Hva er dette for et spill? Så, vi har startspillet først og fremst. Han går da til den personen der. Og så tar alle og trekker fra posen, den posen her åtte tilfeldige søtsaker som du legger der på brettet foran deg. Og så skal du bruke disse her, det du ser foran skjermen her nå, til å velge verdien på de forskjellige søtsakerne. Du ønsker å holde en lav verdi på de du får mest av. Du kommer til å ende opp med mest sannsynlig åtte søtsaker på slutten. Og de du har mest av, vil du ha en lav verdi på, for du har ikke lyst til å komme på toppen her. Spillet slutter når en spiller kommer til 100 poeng, eller etter tre runder. Og den som kommer på 100 poeng, taper. Du ønsker å komme lavt. Så ja, det, det, frister veldig med snop, men du har ikke lyst å bli den som spiser mest snop, for da blir gudene sinna. Men hvis du får mest poeng noen ganger, så kan du få en liten fordel også her i disse bygningene. Veldig fine bygninger forresten også. Så det kan lønne seg å få litt poeng av og til, bare for å få en liten fordel til neste runde, men bare kanskje. Her har du de forskjellige varene og den verdien du har valgt som skal tilpasse, eller høre til den varen, eller snøsaken. Så hvis du tror den opp med veldig mange rosa i slutten her, så tar du rosa som lavt inn. Hvis du tror du ender opp med ingen rosa, så tar du heller femmeren på rosa. Og dette her er det jo kun du som vet. Alle andre ser jo bare oi, baksiden av disse markørene her. Vel, spiller ganske enkelt egentlig da. Du har to skåler her. Dette er den skålen du tilbyr, og det er den skålen du er opp med. Eh, denne skålen her kan du som regel ikke røre, med mindre du har en bygning som tillater det. Men dette er meg, da. På min tur så velger jeg én snop og en annen spiller. Og så bytter jeg snop. Så da legger jeg snopen sånn i vekk. Det legger jeg i den grønne skåla. Og så tar jeg en annen type snop, ikke den samme. Så jeg tar eh, den rød og legger i min skål der. Så den er låst. Så det er min tur. Det andre jeg kunne gjort, det er å bytte snop i midten her, nei, den her, med en i midten. Sånn. Og da legger jeg tilbake igjen til samme skål. Så da har jeg endret eh, markedet her, og jeg skal forklare senere hvorfor jeg har lyst til å gjøre det. Men det var ikke det jeg gjorde. Jeg bytta Oi, nå ble det litt feil. Men jeg bytta da den med den. Sånn. Og så er det neste spillers tur. Spillet slutter, eller runden slutter, når en spiller er tom her på denne skålen her. Så det kan være at en spiller har eh, mer her enn en annen, for det en spiller ender tom, og da har de andre eh, ikke tom ennå, så da beholder de sånn. Og da legger de resten over dit når spillet er ferdig, eller runden er ferdig, for å selge poengene sine. Så da, da har du ingen kontroll på det du ender opp med i slutten. Så du ønsker å være den som avslutter spillet, eller avslutter runden. Runden er ferdig, du har dette. Ok, Du endte opp med én grønn. Den var da eh, verdisatt til tre. Så sjekker du grønn mot markedet, ingenting. Så én ganger tre, det er tre. Tre poeng til deg. Du er grønn, sier du. Inn to, tre. Så tar vi rosa. Fem. Oi da. Det er én, to, tre, fire rosa. Så fire ganger fem. Da fikk du 20 poeng. Det var ikke fullt så bra. Sånn. Rosa. Så tar vi den brune. Den hadde vi på. Fire. Ja, det er ikke verst. Ja, ah, det er to av de. Uff da. Åtte poeng til. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så er det den hvite her. Det er to av de. Ingen i markedet, så det er to ganger to. Fire. 1, 2, 3, 4 Og til slutt den røde. Ett poeng. Ingenting i markedet, så bare ett poeng. 36 poeng denne runda, Det var ikke det beste. Det var litt for mye, egentlig. Veldig uheldig å få fire ganger fem på den. Det var en smalt skikkelig. Men det var en gamble i begynnelsen. Men da ser vi Du leder jo. Det var ikke så bra. Men for, du får en liten fordel av å lede. Du har 36 poeng. Og det vil si at du kan velge blant alle disse bygningene. Så her butikkene de har forskjellige handlinger og forskjellige verdier her. Så hvis jeg fikk 31 poeng eller mer denne runden, så kan jeg velge blant disse. Jeg velger først. Jeg kan velge blant alle disse her, for det har mer enn 17, har mer enn 19 og mer enn 22. ja. Jeg kan velge en av disse helt fritt og jeg velger først. Så det er min lille trøst da, for å få litt for mange poeng. Eh, og Effektene er veldig forskjellige. Du ser, De påvirker eh, hvilke poeng du har, eller hvilke kurver du har satt opp. Det vil Si, du kan endre på disse. Eh, det er veldig bra. Du ser at oi, du endte opp med mange rosa. Da kan du bytte rosa til en, lavere verdi i stedet for en treer, for eksempel. her kan du unngå å telle markedet. Her kan du bytte din med en annen spillers Liksom. Han spiller sin skål. Her kan du bytte mellom skål og boller. Eh, det er jo veldig bra. Din egen, da. Altså, det, det, er veldig mange gode effekter her. Og så skal nestemann velge, som var på poengstigen. Avhengig av hvor mange poeng de fikk denne runden. Og det er Sweetnose. Jeg vet ikke helt om tilgjengeligheten for den her i Norge eller i det hele tatt, egentlig. For det, den her fikk jeg tak i i S-en i fjor. Eh, spillet liker jeg. Det er kjekt. <laughs> Men det er så voldsomt overprodusert. Jeg mener, du har en startspillermarkør som er så svær, vet du. Skulle gjerne hatt en banan for å vise skala, men det, det, er bare stort. Og komponentene er tjukke og fine, og grafikken er god. Og, <laughs> altså, og den posen her du bruker første gang i spillet, og ferdig med den etterpå Det er et voldsomt bra produsert spill. Og <laughs> litt bedre produsert enn det burde være i forhold til hva, hvor tungt spill er. Det er et veldig lett spill. Lett å komme inn i, lett å spille, og det er kjekt å spille også. Det, det er gøy å prøve å ha minst poeng av noe og drive og bytte med andre spillere. og det er ingenting de kan gjøre med det, Med mindre de har en butikk underveis. da. Så Det funker veldig fint, det spillet her, og jeg liker det godt. Det, det er ikke så mye mer å si om spillet. Du, du har sett videoen, du skjønner åssen du kan spille det. Du bare bytter med andre spillere, og du gambler litt med å legge disse markørene her på riktig plass i begynnelsen. Eh, ut ifra det du har. Eh, neste runde begynner helt likt. Du bare overfører alt fra bollen din til skåla di. Eh, og så legger du disse her på nytt igjen, basert på det du vet. Og kanskje det blir litt sånn her eh, Ok, siden de og det forrige runde, så tror jeg de gjør sånn denne runden. Og så jeg vet at du vet opplegg. Men litt minimalt med det. Men det, det er kjekt. Det er det. Jeg har ikke opplevd at noen har fått 100 poeng før det har gått tre runder. Men det gjenstår å se. Jeg liker effektene på bygninger. Jeg har også noen bonusbygninger som fikk sånn promo, som også er morsomme. De, de hjelper rett og slett bare til å, til å balansere litt, at den som leder ikke skal få altfor stort forsprang. For det, det, er ikke bra å få forsprang i spillet her. Mindre du vil ha en butikk til neste runde, men da har du på en måte fått mest poeng allerede, så ja, balansegang da. Ja. Det er i hvert fall et tommel opp-spill for meg. Veldig kjekt. Eh, ikke noe sånn super, superbra, men jeg liker det veldig godt. Så spiller det gjerne. Ok. Sweet Nose. Anbefaling. Jepp. Takk for at du så på denne episoden av Brettspill Takers. Jeg håper å se deg igjen. Og eh, som vanlig, eh, vennlig sjekk innom min eh, Patrion-konto og se hvordan du kan stemme frem hvilke spill jeg skal anmelde i framtida, eller bare gi meg økonomisk støtte. Det, det setter jeg veldig stor pris på. Ok. Snakkes. Hei da.